बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस और फिल्म मोहब्बती से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मशहूर एक्ट्रेस किम शर्मा का आज जन्मदिन है आज किम अपना उनचालीसवा जन्मदिन मनाने जा रही है किम इन दिनों फिल्मी दुनिया से तो दूर है लेकिन वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हॉट फोटोज के कारण चर्चाओं में बनी रहती है हाल ही में किम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई दे रही है आजकल बॉलीवुड की ये hot actress boyfriend Harshvardhan Rane के साथ समय गुजार रही है किम ने तस्वीरें शेयर भी की हैं जिसमें वो काफ़ी हॉट अंदाज में दिखाई दे रही हैं।